aí, gente, tudo bem com vocês? Hi guys, how are you, how you guys doing? Zdravím přátelé, jak se máte? Jsem muito feliz estar aqui hoje compartilhando com vocês. First of all, I'm very happy to be sharing um, this content with you guys. V první řadě jsem rád, že se s vámi mohu sdílet na toto téma. Meu coração, assim, começou a bater mais forte. Um, when Reinhard thought about doing this course, my když Reinhard poprvé přišel s nápadem udělat tuto sérii, mé srdce proto zahořelo. Protože po celou dobu historie církve vidím, že postupně přicházíme o jednoduchost vztahu s Bohem. A to díky mnoha tradicím, které církev vytvořila church in this context, I'm talking about the institution, the religious institution. A když hovořím o církvi, mluvím o náboženské instituci de Cristo. So all these institutions they have created some traditions that established a distance between the people and God. A tyto instituce vytvořily určitou propast mezi Bohem a lidmi. So that's why my heart was very glad to do this. A proto mé srdce bylo nadšené z toho, že tuto sérii můžeme udělat. Because we want to to bring you a simplicity. Chceme vám zpátky přinést tu jednoduchost, že k Ježíši máme přístup, že nám e ukáže ukázal Otce a že seslal Ducha Svatého na každého z nás. Jsem nadšen, že s vámi tuto cestu můžu začít. Um, Chci hovořit o boží dobrotě. Pokud chceme hovořit o vztahu s Bohem, nebudeme moci postavit něco opravdového, pokud budeme stále cítit určitou nejistotu ohledně toho, kým je, conceito distorcido sobre Deus, if there's a concept within us that's distorted, that's not the right concept pokud se budeme držet nějakého konceptu Boha, který neodráží realitu, nebudeme v něm moci nalézt potěšení. A nebudeme moci se mu otevřít você consigo mesmo, né? So if you you think to yourself, can tell me. Pokud Existe něco takového vyvstalo ve vaší mysli, řekněte mi. Intimidade. Is there a possibility of a true intimacy? Existuje možnost opravdové důvěrnosti ah, mezi dvěmi lidmi, ah, kteří si nedůvěřují, kteří se navzájem neznají a neznají přirozenost toho druhého, É óbvio que não. Je samozřejmě, že něco takového možné není. Takže první věc, kterou chci s vámi sdílet, je to, že si musíme um být jistí boží dobrotou. E Bůh je dobrým um Bohem. Um no a není to Bůh, který se e stal dobrým Bohem někdy v Nové smlouvě. On vždy byl dobrý a vždy bude dobrý. a no e A abych vám to ukázal, otevřete si se mnou Exodus 33. kapitolu. E um, a tam budeme číst od 18. verše. Exodus 33, 18. <laughs> Vamos lá. Eu vou ler primeiro tudo em português aqui até onde eu quero ir e depois o Daniel lê em inglês. Uh, Então disse Moisés ao Senhor, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. All right. Exodus 33.18 i řekl, dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno hospodin. Smiluji se však nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Dále pravil, no nemůžeš spatřit mou tvář, nebo no člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. A primeira coisa que eu pontuar com uma disposição de Moisés de conhecer a Deus. First, the first thing I want to talk about with you guys is that there's a willingness um, from Moses to get to know God. První é věc, o které chci mluvit, je to, že Mojžíš měl ochotu poznat Boha. And the most interesting thing is that Moses asks the Lord to see a požádal Boha, aby mu odhalil svou slávu, aby mu ji ukázal. Ale ten, který se zjevil jako první, byl Bůh, který se zjevil Mojžíšovi. Samozřejmě, že Mojžíš je zvědavý a má touhu poznat Boha. Ale jejich společné chození začíná u Boha. Bůh je ten, u kterého má tento vztah počátek. So the first thing you need to understand is that even though there's within you a willingness, a desire to get to know God, takže i když je ve vás ochota poznat Boha, musíte být přesvědčeni o tom, a dnes vám říkám tuto pravdu, že to byl Bůh, který začal ten vztah. On tě přitáhl k sobě. On započal ten vztah, a Mojžíš se tomu poddal, aby mohl poznat Boha lépe. Um desejo por relacionamento. E Bůh do tebe vložil touhu po tom vztahu. A esse desejo de Deus de desenvolver intimidade. So now it's up to you for you to for you to surrender and have this desire to develop this intimacy. A na tobě je, aby ses tomu poddal a tento důvěrný vztah rozvíjel. Zároveň musíme pochopit i to, o co Mojžíš Boha žádá. Moses E, e, On mu e řekl, že chce poznat jeho slávu. Uh, Musíme porozumět, že se zde jedná o pochopení Boží podstaty. com a natureza de Deus, com a, a, glória de Deus seria essa essência, a natureza de Deus. So starting from that point we understand that Moses wanted to see the glory of God, the essence of God, the nature of God when he asks this. Mojžíš chtěl poznat Boží přirozenost, Boží podstatu, Boží slávu. And it's interesting because God doesn't correct. A je zajímavé, že Bůh Mojžíše nijak ah, neopravuje. Oh, On neříká, Mojžíše vydal se špatným směrem, já tě e povedu. Mojžíšova touha spatřit jeho slávu v Bohu nachází odpověď. To, co mě překvapuje, a myslím, že to překvapilo Jitro i Mojžíše, když Bůh Mojžíši odpověděl, zjevil mu, v čem spočívá jeho sláva. Vy a možná i Mojžíš čekal něco ve smyslu boží velikosti, jak je mocný, jak je svrchovaný, jaký je jeho majestát que nos deixa surpreso é o que Deus define como sendo a sua glória. And what surprises us, what left, what leaves us in awe is what God responds to be His glory. Ale Boží odpověď nás vyvolává údiv. Because Moses comes to God and he says, please show me your glory. Protože e Mojžíš přichází za Bohem a říká mu, ukaž mi svou slávu. bondade. And God responds to Moses saying, I'm, I will pass, I will make my goodness pass before you. A Bůh mu odpovídá, všechna má dobrota přejde před tebou. And I will proclaim the name of the Lord before you. A vyslovím před tebou jméno Hospodin. Quando nós paramos para para meditar sobre essa questão de da glória de Deus ser a sua bondade e ele proclamar o seu próprio nome para Moisés, Když se zamyslíme nad tím, že boží sláva spočívá v boží dobrotě a že před ním vyslovil své jméno, nemůžeme to brát na lehkou váhu. Chci, abyste pochopili, že Mojžíš chtěl poznat jeho přirozenost, jeho podstatu. A Bůh se na něj obrací a ptá se ho, chceš poznat moji podstatu? Já ti ukážu veškerou svou dobrotu. Ze všech možných aspektů a vlastností Boha, které si dokážeme představit, da sua natureza, ele fala a minha bondade. Look at this, out of all the aspects ze všech vlastností jeho přirozenosti si vybírá jednu a říká, má sláva spočívá v mé dobrotě. <laughs> U tohoto bychom se měli zamyslet, pozastavit a zhluboka se nadechnout. No um, Já jsem e vyrůstal v křesťanské rodině. Ve všech tradicích, které jsou s křesťanskou rodinou spojeny, um no um, we always attach or we think about the glory of God when we think about his power. Boha jsem vždy vnímal jako někoho, kdo má moc kdo má schopnost činit nádherné, zázračné věci, um Kdo má schopnost rozmnožit chléb, proměnit vodu ve víno, anebo utišit bouři. But in here we see God himself saying that his glory zde však Bůh říká, že jeho sláva jde zhrnout do jedné věci a tou je jeho dobrota. Nevím, jak vy, ale já, když se podívám na Boží podstatu a na to, že jeho sláva spočívá v jeho dobrotě, Mám chuť se zastavit a strávit s ním nějaký čas. Protože ze všech definicí boží slávy, které jsem kdy slyšel, eh, žádná nehovořila o jeho dobrotě hoje para esse desenvolvimento do relacionamento com ele. And maybe what, this is what makes more sense for us today in regards to the development or the cultivation of Možná nám to dnes bude dávat větší smysl, když hovoříme o rozvíjení vztahu s ním. Musíme si být jistí, že náš Bůh je dobrý. A jeho sláva spočívá v jeho dobrotě. Um, um A e this takes me to the Psalm 34. To mě přivádí k žalmu 34. Nad tímto žalmem jsem v ah, poslední době hodně rozjímal. Uh, eu bendirei o ah, ah, Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Um, verse 1 in the Žalm 34.2. Dobrořečit budu hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O e hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Look at this. Look how interesting that we start to understand in here that when my soul Všimněte si jedné věci, když se má duše potká s pánem, když ho uvidí, the humble, the oppressed will find glad, will find joy. Pokorní to uvidí a zaradují se. não é sobre necessariamente a capacidade que ele tem de, de manifestar sua soberania. Look, um, the, the experience God, the experience of God is not only so that he would manifest how sovereign he is. Naše zkušenost s Bohem nespočívá pouze v tom, že nám é, ukáže, é jak svrchovaný je. The experience of God is the delight, is the delight of Zkušenost s Bohem spočívá v něčem, co nám přinese radost a potěšení. Look at this on verse 3 he says, "Oh magnify the Lord with me and let us exalt his name together." A ve verši 4 se pak píše, velepte hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Až uvidím Boha, až uvidím jeho dobrotu, teprve potom jsem schopen vidět jeho velikost. Eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Look, look at verse 4. He says, I sought the Lord and he heard me. V pátém verši žalmista pokračuje, dotázal jsem se hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozáří se. Rdít se nemusí. Podívejme se, jak um bláznivě to vypadá. Máme tady někoho, kdo žije ve staré smlouvě, hledá Boha a nachází ho. V pátém verši se píše, dotázal jsem se hospodina a on mi odpověděl. Vysvobodil mě od od všeho, čeho jsem se lekal. Když David vidí boží dobrotu, tak všechny myšlenky o odsouzení a soudu odcházejí pryč. E Protože vidí Boha, jehož sláva spočívá v jeho dobrotě. A říká, ti, kdo na něho budou hledět, Rozáří se a budou se radovat. Rozáří se a budou se radovat. A v našich tvářích už nebude žádné zklamání a zahanbení. Jak jsem již řekl, vyrůstal jsem v křesťanské rodině. A když jsem pozoroval, jak lidé přicházejí do boží přítomnosti, tak jsem viděl lidi, um kteří se vraceli zpátky se um strachem. Um, Ve tvářích měli vážný výraz. e severo fosse a expressão de alguém, mais ele tinha tido uma experiência. It's like the more the more severe or serious the face of the person was, the deeper it was the experience he had with the Lord. A čím vážnější výraz ten člověk ve tváři měl, tím více dával najevo, jak hluboká jeho zkušenost s Bohem byla. Encontrar com Deus e isso me tornar alguém sério. Um, and I remember that as a child, I had this expectation of um, of one day getting to A jako dítě jsem měl očekávání, že až jednou potkám Boha, také budu tak vážný. Ale to mi nedávalo smysl. Takového Boha jsem nechtěl. Um, Vzpomínám si, jak si jednoho dne naši prarodiče zavolali všechna svá vnoučata. Bylo nás šest, samí chlapci. Eles começaram a perguntar, né, pros, pros netos, ah, o que que você é? Você é a jednoho po druhém se ptali, jsi křesťan? E aí eu virei para minha avó e falei assim: "Não, eu não sou evangélico não." A já jsem se obrátil na babičku a řekl jsem: "Já nejsem křesťan, já e jsem normální." A a a o conceito de normalidade para mim era vinculado a pessoas que conseguiam ser alegres. Za normálního jsem tehdy považoval někoho, kdo je veselý. Jak jsem si představoval křesťanství? Být křesťan pro mě znamenalo být vážný, být mrzutý, que quando vai para a presença de Deus fica introspectivo. Byl to pro mě někdo, kdo se nesměje, kdo když přistoupí do boží přítomnosti, tak se promění ve vážného a tichého člověka. Mas não era isso que eu sentia nos momentos em que eu supostamente estava na presença de Deus. Ale já jsem tyto pocity v boží přítomnosti e neprožíval. que de fato era a presença de Deus. So in this moment of my life I didn't know if I was really in the presence of God or these people were A v té době jsem nevěděl, jestli zažívám boží přítomnost, anebo jestli ti lidé vůbec vědí, co boží přítomností je. Frustrado na presença de Deus, assim. Because when all these people were serious and they were all sort of frustrated in the presence of God. Protože byli v boží přítomnosti vážní vážní a frustrovaní. A já jsem zářil, byl jsem šťastný, měl jsem radost, chtěl jsem si povídat. Chtěl jsem sdílet pocity, které zažívám. Mám za to, že jsem se v této oblasti více podobal Davidovi protože mi oči zářily radostí. A musím říci, že v jistý okamžik mého křesťanského života jsem o tu radost v očích přišel. na minha maturidade de que Deus não era aquilo da minha infância. But when I came to maturity, I was introduced to, um, to, to, to an idea that the God that I had in my childhood was not the real God I was supposed to serve. Když jsem totiž dospěl, tak mi řekli, že Bůh mého dětství není tím pravým Bohem, kterému mám sloužit. a primeira renovação de conceito que aconteceu em mim. And this was the first, um, I would say, a renewal a slova tohoto žalmu mou původní představu Boha ve mně obnovili. No Ti, kdo na něho budou hledět, no rozáří se. V jejich očích už nebude no zklamání. Tuto jistotu byste v sobě měli mít várias características sobre quem Deus é. E Ať už vám lidé Boha vykreslili jakkoli, ideje de Deus para você. I don't know how people introduced or built this idea of God for you ať už ve vás vybudovali jakoukoliv představu Boha, tak já osobně se budu držet toho, jak Bůh představuje sám sebe, že jeho sláva spočívá v jeho dobrotě. Bůh ti říká, že jeho podstata, jeho přirozenost je to, že je dobrý. Ti, kteří jej hledají, nacházejí dobrotu. Veškerý jejich strach mizí, protože přišli na to, že on je dobrý. Chtěl jsem hovořit i o tom, co Mojžíš prožil v e Exodu 33. E Když mu Bůh řekl, že před ním pronese e své jméno. para que você meditasse um pouquinho e se achegasse a Deus na, de acordo com a bondade dele. But before we, we close the session the session with um, what I'm going to say last, I would just like to tell you that after this class, um, just dedicate, just separate some moments so that you can think of God in a Ale ještě dříve, než uzavřeme tuto lekci, tak bych vás chtěl vyzvat, abyste si po jejím skončení udělali chvilku na Boha, přemýšleli o něm a vstoupili do jeho přítomnosti na základě toho, co jsme si řekli, že jeho sláva spočívá v jeho dobrotě. just dedicate some time so that you can um, rethink all these ideas that are terrifying about God that you used to have. Udělejte si chvilku, abyste znovu přemýšleli o věcech, které vás na Bohu někdy děsily. Deus é definido por sua bondade. And replace all these ideas you used to have with a very simple context. A vyměňte všechny tyto myšlenky za jednu jednoduchou představu, a sice, že Boží sláva spočívá v jeho dobrotě. Věnujte tomu pár minut a my se uvidíme zase u příští lekce.